Oi, eu sou o Gabriel Jordan do arroba GajaTRD. Eu sou a Adria do arroba Adria Costa Ni. E no vídeo de hoje eu vou me transformar na minha irmã. <laughs> e não tem nada a ver um com... Gente, a minha irmã nunca teve essa cor de cabelo na vida. Mas eu juro pra vocês que essa foi a cor de peruca mais próxima que eu <laughs> encontrei. Super legal, sem dúvida. Mas olha, a maquiagem tá igual, ó, na medida do possível. <laughs> Mas o vídeo tá muito bom, tá muito engraçado. E se você quiser conferir essa transformação, continue assistindo. Oi, gente! Essa aqui é minha irmã. Oi, gente! Meu nome é Águia. E agora a gente vai fazer a maquiagem dela, igual eu falei pra vocês. E a gente vai responder uma tag juntos. Muito criativo, a gente vai responder a tag de irmãos. <laughs> então, gente, a gente vai começar aqui com o primer, que é o mesmo que eu usei em mim, o Tracta Baby Blur. Primeiro a gente vai começar preenchendo as sobrancelhas dela e a gente já vai começar a responder a tag. Então a primeira pergunta da tag, deixa eu ler aqui no meu computador, é quem é a mais velha? Tá muito difícil, responde... Eu! <laughs> Ai gente, pensei que essa tag era mais interessante. 8 né? anos de diferença praticamente. Como é que tu gosta de fazer tua maquiagem geralmente? Primeiro o prime, aí a é base. Uhum. Corretivo eu quase não uso, uhum. só quando é uma maquiagem Aí o pó, eu gosto muito do rímel, lápis de olho só, às vezes, sombra também é a mesma coisa. Enfim, ah, contorno também eu gosto de fazer, mas essencial é base, pó, rímel, rímel tem que ter rímel. Batom também, principalmente nude e a noite vermelha. <laughs> Sim, na é sua cara. Vou vir cortando a sobrancelha dela agora com o corretivo, vou vir aqui abaixo do arco da sobrancelha. Já vou vir no aplicador direto mesmo, aproveito e já venho descendo aqui pra pálpebra dela. Agora que a gente passou o corretivo nas pálpebras dela, a gente vai vir com uma Beauty Blender pequenininha e tirar todas essas marcações. O teu passo de maquiagem favorito é a máscara de cílios, né? É. Qual é a tua máscara de cílios favorita? da Colossal. Essa aqui? É. Mas tu usa a Super Filme, né? Uhum. Eu uso a regular. A segunda pergunta é, qual é o apelido entre vocês? <laughs> Depende da época da <laughs> vida. Cada semana é um novo, hein, garota? ah, tem aquele negócio do bisbum caixinha eles mesmo vão. Mas aí é é você não tá É, a gente nunca foi dar apelido. É, essa pergunta foi tosca, vamos pra próxima. Qual é a brincadeira favorita entre vocês? Se bater. Acho <laughs> que era criança, a gente brincava muito, já nessa era tecnológica a gente brincava, sabe, é uma brincadeira mesmo, tipo, de criança que a gente vive fazendo era brincar de adedonha. É o stop, gente. Quem já brincou de stop aí, aqui no Maranhão a gente chama de adedonha. Alguns estados também chamam de adedanha. Isso. Com relação à maquiagem, né, maquiagem é melhor antes do Miguel Lucas, né? Ah, é, tu tem um bebê, né? Gente, eu sou tio, acho que eu vou gravar um vídeo com ele, me transformando no meu sobrinho, que tal? <laughs> É um É, é vou raspar minha cabeça, que já tá quase raspada, eu cortei meu cabelo. Gente, vou vir nesse tomzinho aqui inicial, que é o mesmo que eu tinha feito aquela transição no meu olho no começo do vídeo. Vou marcando aqui o côncavo. A gente tem olhos bem parecidos, né? A gente tem pálpebras pequenas. Tá, vamos pra próxima pergunta. Qual a sua lembrança favorita do seu irmão? Quando ela casou e foi embora. <laughs> Ai, que horror. Mentira, deixa eu ver. Os bichos burros, sabe? Não, porque a gente não viveu muito junto. Pois é. É, acho que é as brincadeiras mesmo. É. Na infância. Com certeza. A gente jogava muito videogame juntos. Uhum. Além de maquiagem, uma das outras coisas que eu mais faço é jogar videogame. É o, o meu outro hobby, é a minha outra paixão, é isso. E eu acho que muito disso partiu de na né, infância, a gente viver jogando junto. Mas a gente brincava mesmo, as coisas amarelinhas, essas coisas. Não sei se tu lembra. Lembro, tinha também aquela. Quintal <laughs> Tinha aquele do, do elástico, que era ah, uma... Ah, nossa, ai, é, eu adiava é aquilo ali porque eu sempre perdi de primeira. É, eu fiz a primeira marcação, vou fazer a segunda e a terceira, e aí depois a gente vai cortar e fazer aquele mesmo esqueminha. Mas eu te maquiando, tá lembrando daquela vez que a Stephanie foi no programa da Eliana? A gente estava maquiando ela. O cara fez uma maquiagem, tipo, nossa, isso aqui é super nova, é super tendência. Você já fez uma maquiagem assim, antes? Ah, ela já. <laughs> Vamos pra próxima pergunta. Qual a comida que seu irmão menos gosta? Sushi sushi, é, não gosto. Frutos do mar. Não é, como tá. nada que venha do mar. Eu, eu também. Tudo referente ao mar, eu creio que tu não gosta. Eu não como nada que vem do mar. Deixa eu ver o que tu não gosta. Rúcula. Rúcula. Frutos do mar também. Pois é. Mesma coisa. Tu também não Mesma coisa, a gente não come nada. <laughs> Vou tirar um pouquinho desse excesso do fallout com um pincel de pó do rosto dela. Vai dar uma manchada, mas não se preocupe, porque depois a gente vai ver na base. E a sexta pergunta é qual comida o seu irmão mais gosta? Responde essa. É, é que eu mais gosto. Lasanha? Com certeza, e pizza também. E a minha qual? É pizza. Uhum. Eu vou vir trazendo aqui até a metade e fazendo um arco mais comprido no topo e trazendo ele mais pro interior na parte de baixo. Tá, vou tirar as marcações com a blenderzinha Vou vir aqui nesse tomzinho champanhe, que é o mesmo que eu usei aqui na minha pálpebra inteira. E com o dedo mesmo, eu vou começar a aplicar no centro e depois vou trazendo pro iníciozinho. Acho essa sombra maravilhosa. Tu adora usar marrom, preto, dourado, né? Só que eu preciso muito, porque eu fazer. Hoje a gente vai usar um pouquinho de preto. Tem que procurar um psicólogo. Eu também não quero <laughs> ah, Não. pra nada na vida. Eu odeio maquiar minha irmã porque ela sempre reclama da demora. E, gente... Não, mas eu sei que uma maquiagem profissional demora. Agora que a gente já fez essa sombra dourada que a gente aplicou com o dedo na pálpebra inteira dela, a gente vai voltar lá na paleta, eu vou pegar um pouquinho do marrom mais escuro e voltar aqui no cantinho externo só para dar um blend melhor com esse dourado, para não ficar um contraste muito forte. E agora com esse pincelzinho de depositar sombra, eu vou vir nessa sombrinha preta aqui, só no cantinho externo aqui, ó, do olho, só marcando o côncavo e misturando um pouquinho com esse marrom escuro e com esse dourado. O que irrita seu irmão sair do quarto e deixar a porta aberta? Deixa os cachorros Ai, que ódio! Gente, não me entenda mal, eu amo os meus cachorros. Só que o Yoshi, que é o meu cachorro, ele vive com a Azuri, que é a cachorrinha da Adri. Porque eu vivo na casa dela e ela vive aqui em casa. Eles, quando estão juntos, é um inferno, porque eles só ficam latindo um pro outro. Eles não saem do quarto de jeito nenhum. Por exemplo, precisar sair, eu tenho que tirar os cachorros de lá, eu tenho que deixar eles na casa, não dentro do quarto. E a cachorra dela, se eu vou triscar nela, ela me morde. É a cachorra é louca. Eu tenho muita vontade pra Se vocês pudessem viajar juntos, pra onde iriam? pra. Disney. Hum, sai fora. <laughs> nós iríamos pra. Não, peraí, vamos pensar. Paris. Paris. É um destino que nós dois temos vontade de ir. Tu tem mais vontade de ir pra Europa, eu tenho mais vontade de ir pra minha casa dormir. <laughs> o que seu irmão queria ser quando crescesse? Bonito. <laughs> ah, e o pior tava falando de mim, aí enfim. Cara, não lembro. Era alguma coisa relacionada ao animal, veterinário? Eu? Ou não? Não. Quando era bem pequeno. Médico. De? De cachorro. Não, <laughs> dentista. Não <laughs> tem problema, garota. Você era médico? Eu queria ser dentista. Ah, tá, é verdade. Não sei se eu pensei. Né? O que tu queria ser quando era criança? Eu não lembro. Uma das era veterinário. Ai, que chique você projetando <laughs> as suas notícias de mim. Como você descreve seu irmão com uma palavra? Inteligente. Esperto. Eu não sei de onde é tu tira essas fanfic tu aí. É só pra o povo acreditar. <laughs> eu se escrevo como impaciente. mas <laughs> tá muito. Tá muito. Peraí, qual era a palavra mesmo? Eu esqueci. Não, eu sei o que é, mas eu esqueci como é que fala. Direta. Não, não é isso que eu quero falar. <laughs> Honesta, mas é isso que eu queria falar. Tá, vamos ver a próxima pergunta. Vamos logo acabar com esse diabo, vocês perguntam aqui. O que você queria ter dele fisicamente? Eu queria ter os dentes da minha irmã. A sobrancelha. E aí, ó, né? Não. os dentes, olha, os dentes, eles têm um negócio aqui de vampiro. Não, mas eu acho bonito. Né? Eu uso dentes de vampiro. Eu acho bonito. Eu acho mais bonito os É mais condizente com essa dos dentes. Gente, eu já tô esquecendo das palavras, eu não tô sabendo mais falar. Agora, a gente vai aplicar o corretivo nela. E com o próprio aplicador do corretivo, a gente já vai aproveitar pra dar uma cortada no esfumado aqui dela. Traz um pouquinho pra lateral do nariz também, igual eu já ensinei pra vocês. E aí, ó, vem puxando aqui e já vira o aplicador de volta. Pode preencher aqui no meio também para dar os highlights. A décima segunda pergunta é com que frequência vocês se falam todo dia? É, se não for pessoalmente, pelo WhatsApp, pelo grupo. Se é um grupo que é só eu, ela e minha mãe, a gente só fala besteira hoje. Uhum. A mãe mandando um link de algum <laughs> Eu é mandando selfie, a Yara é mandando foto do neném. E a mãe mandando o link já artigo que ela tava lendo na internet. Ai, gente, eu amo. Vou vir esse pincelzinho aqui em mim. Eu usei esse tomzinho aqui pra fazer o contorno do meu rosto, mas nela vou fazer aqui. Vou vir esse tom aqui do meio nela, que é um tom mais frio. Voltando lá na pergunta do que você queria ter fisicamente do seu irmão, eu acho que é a testa, porque a minha é uma situação um pouco complicada. E aquela tá que era da é pequenininha. Vocês têm alguma piada interna? A gente tinha. Qual? Um monte, filho. <laughs> um babadeiro aquela. Não é interessante aqui eu queria perguntar. <laughs> Ah, é eu tô esquecimento tudinho. Vamos ver quem é o mais alto. Acho que é tu, hein? então. Qual é a coisa que seu irmão faz melhor do que você? Tu, Beijo de criança, <laughs> Graça acho assim que nessa parte tecnológica, porque é tudo eu pergunto pra ti, Gabriel, faz pra mim. Percebeu né? que ela não falou maquiagem. É, <laughs> mas assim, eu já ia falar em segundo lugar também. Mas eu falo do que eu mais preciso de ti, geralmente. Qual celebridade seu irmão parece, né? Sei lá. <laughs> Eu sei lá também. A gente não parece muito com celebridades, porque nós somos celebridades. Né? <laughs> Qual é o filme preferido do seu irmão? Hoje em dia eu não sei. Ou o filme preferido da minha irmã é O Rei Leão. <laughs> Na infância. É até hoje, né? <laughs> Você botar, pra assistir, eu sei. Eu lembro quando eu era criança pra Madagascar. oh, mas isso foi longe, mas era mesmo. criança, agora eu não nem sei mais não. Eu acho que o meu filme favorito talvez seja O Diabo Veste Prada, aquela sem graça. Eu não escolho o filme da sessão da tarde. <laughs> ela também tem uma pessoa assim muito boa pra fazer favor também. Como é que chama? Pessoa assim, companheira, é, sei lá. Prestativa. É, isso aí mesmo. Vamos ver aqui, ó, no, a minha cara da Maybelline lindo Fix Me. Tá, o que você mais gosta no seu irmão? Nada, né, grande <laughs> Acho que é o que eu acabei de falar, eu sou prestativa. Eu acho que da tua companhia é a coisa que eu mais gosto. Eu adoro quando tu vem pra cá, então quando eu vou pra tua casa. É, quando tu não tá insuportável. Não, mas eu tenho dia que eu também... Gabriel! <laughs> Tá não, sai! Então, então Aí eu jogo mídia termal. Agora a gente vai vir com o bronzer da Ruby Rose pra dar uma iluminada aqui, igual eu fiz na minha cara. Ah, eu amo iluminador. Gente, eu esqueci de comprar iluminador naquele dia. Ah, é? Oxe. Eu devia ter vestido outro também, porque o que eu tenho é o rosinha. Eu quero um assim, bronzer. Lindo! Agora que as perguntas acabaram, a gente vai passar o batom, que o que eu apliquei em mim foi o 283 da Ruby Rose, e eu vou passar nela agora. E no caso, se você assistiu o último vídeo que eu me transformei na minha mãe, você sabe que eu quase ceguei ela. <laughs> então, essa tarefa vai ser sua. não lembro qual rima que eu usei. Ah, sim, foi justamente o teu favorito. Eu ia usar o The Falses, que é o meu favorito, mas aí eu troquei porque, como eu tô me transformando na minha irmã, vou usar o rima que ela sempre usa. Pronto, gente, ela acabou de aplicar a máscara de cílios. Esse aqui é o look completo. A gente tá igual <laughs> Olha, tu tá até usando a correntinha também, né? Isso aqui a gente nem tinha combinado, a gente vive usando. E agora pra começar a palhaçada, a gente vai ali finalizar o look e aí a gente volta pra finalizar o vídeo. Então, gente, a gente voltou. Nossa, mas eu tô feio. <laughs> Esse aqui é o look completo. O cabelo da Adria nunca foi dessa cor na vida dela. <laughs> Mas enfim, esse vídeo só é uma brincadeira mesmo. E essa aqui é a peruca mais próxima que eu tenho do cabelo dela. Mas é difícil achar, tipo, uma peruca assim. É. é complicado. E o legal é que, tipo, esse vídeo é tipo uma despedida do seu cabelo loiro. É. Porque sábado, que dia é mesmo? Não, né? sim. Ela que sabe tudo. Ah, é. Ontem, no caso, pra quem tá assistindo esse vídeo no dia que foi lançado, tu já tá morena de volta, né? Tu passou quantos anos da tua vida loira? Nove. Nove anos loira e agora ela vai voltar a ser morena. Mas sempre que você precisar, você tem uma peruca <laughs> aqui. <laughs> que nunca foi da cor do seu cabelo. Linda. Mas é uma nova, <laughs> é uma nova experiência. Gente do céu. Olha o tom. Não, fica legal, né? Fica. Não sei, se me arrepender o voto cenoura, não tem problema nenhum. Se não arrepender, você pode ficar com a peruca. É. Aí, gente, enfim, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Espero muito que vocês tenham curtido. Se você gostou desse vídeo e você tá assistindo até aqui, dá um like aí pro YouTube entender que você gostou do vídeo e ele te recomendar mais vídeos meus. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho de notificações para receber novas publicações sempre que eu postar. Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba no Instagram e no Twitter. Eu tô lá o dia todo pra fofocar. Qual é o teu Instagram? É arroba Costa I. Exatamente. Exatamente, vai seguir ela lá também. Depende de quem, né? é. <laughs> Enfim, todo mundo pode me seguir, né? <laughs> Eu sou Gabriel Jordan. E eu sou a Adria Costa. E esse foi o vídeo de hoje. See you!